Bueno, hoy 23 de noviembre del 2013. Disculpe, ¿cuál es su nombre? Orlando Faneite. ¿Cómo ve usted el país? Malísimo, mal. ¿Por qué? Porque primero principal no hay... Primero y principal no hay nada, o sea, no se encuentra nada, no hay comida, no hay leche, no hay... Yo trabajo con jugo vendiendo chiches tengo puro jugo porque no encuentro leche. No encuentro leche condensada. 250 alumnos de leche condensada ahí en el, en el centro. ¿Cómo es posible? O sea, prácticamente este país está quebrado. Estamos en la quiebra. Que, que, se debe esta quiebra? A la influencia de este, este gobierno, maluco, porque realmente desde el 2000 para acá ya esto no ha, no mejorado mucho. El Bolívar ha desmejorado. la economía ha caído por el suelo totalmente. Entonces necesitamos un gobierno mejor, necesitamos a alguien que, saque adelante este país. ¿Su producción ha bajado entonces? Exactamente, sí. Falta de producto. falta de producto. Ok, bueno, muchas gracias. ¿por qué está usted aquí hoy 23 de noviembre? Ah, para ver a Belín y ver lo que gastemos, porque yo vivo en San Francisco. ¿Usted qué? Yo vivo en San Francisco y vengo a donde estoy. Y vino aquí a protestar. Ajá. Ok, ¿cómo ve usted la economía del país? Está todo bien. ¿Todo bien la economía? No, no, la economía no, eso está feo. Ah, ok, no pregunto, ¿cómo está la economía? Está feo, feo, no se consigue la harina. ¿Qué usted? Yo, este es el patrón mío, yo trabajo manejando ¿Usted trabaja en qué? En una compañía. Ah, ok, ok. Una compañía. ¿Cómo ve usted la economía? No, es que eso no se sirve para nada. ¿Usted consigue leche? No, ¿y a dónde? ¿Papel toalete? Nada. El aceite, ni aceite, ni nada, no, se consigue nada. nada. En San Francisco. En San Francisco, no se consigue nada. Ah, ok, perfecto. Okay. Bueno, muchas gracias, señor.